god. Oh. Oh, oh my god. What, what a car, man. Wow. Wow. Let's change the color. Oh, so that's a gold, green और सफेद कलर है रेड पेन बढ़िया है इसमें से गोल्ड लग रही है देखो गोल्ड कार ऐसी कार असल में तो मज़ा आता है बैट पे करके देखते हैं मैट में जाए और इसमें भी अच्छी लगी है और यार ओरिजिनल कलर बहुत अच्छा है अब यही रखेंगे वाओ व्हाट कार एक बार स्टार्ट करके ले लेते हैं ओ oh oh, भाई साहब क्या कर दिया लुक ना ना नॉइस ओ भाई साहब चलो बंदे बस ये सारा ओ माय गॉड जय माई का प्यार उनके साथ का प्यार बहुत अच्छा प्यार है गली में गली में इतनी महंगी गली है सोने के टाल और स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ी सी Awesome. whiskey. kill that person for the fact. और देखा है फाइनल का रियल कंटेस्ट अब फिर तो तक आ गई है एक बार और गई तो लेवल आउट खत्म लेवल अच्छा इधर है wow wow The look around. देखो look at just so good. वैसे चाइना के ड्रैगन जैसे बड़े हैं डिजाइन इसका तो टायर के बेचारे टायर के पेड़ ऐसे आप इससे बात करना बस तो, भी जब इस तरह कोई सांस ले तो सबका मुश्किल होकर ढोंग कर दूंगा और ये है अपनी रोल्स रॉयस दो हज़ार सत्रह का मॉडल है और टॉप स्पीड है टू किलोमीटर पर आवर तो काफ़ी मस्त है पर भी एक बार चेंज करके और अच्छी है रेड रॉक पर फिर वाइट में चल रही है ब्लैक में समझ में ये सोने के लिए gold just awesome. Awesome. Okay. Oh ऐसा बस एक ही कमी है उस पे वो पुतला सा है इसका जो रोड सोर्स का पुतला था बस वही हो गया बाकी कोई पर इतनी चीज़ें मतलब से हम कवर कर ही सकते हैं ना जस्ट ऑसम मैन लंबी कितनी देखो भाई बन है खतरनाक लगता है तो डीजे भी देख रहे थे एक बार टीवी में लास्ट ऐसा पापा और बाइक में बहुत ही बेहतरीन सा लग रहा है और सीरी कंट्रोल तो काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी के थ्रू का तो पाकत है बगैर चलने में कभी का रॉयल फील आती है इसे चलाने में यार इस गेम का फिजिक्स बहुत अच्छा है यार क्या स्पीड में कुछ और काफ़ी थक रहा थक रही है अच्छा दो है बैक और खड़ी बहुत हो गई यार छोटी गाड़ी ले लेते तो अभी आ रहे हैं ओह अच्छा ओके तो इतना क्या किराया भी है तमिल वालों की और टॉप स्पीड है थ्री हंड्रेड किलोमीटर पर आवाज और इसका कलर चेंज करते हैं काफ़ी बड़ी गाड़ी है रेड सोचिए ब्लैक में करते हैं मेरे घर से इसको रेड रेड रहा चाहिए और वाइट वॉइस दिख रहा है ये ये ये कलर का ये ये कलर तो से जाओ तो सब्सक्राइब किया क्या बात है क्या बात है क्या लुक है यार ओ माय गॉड मुझे बी एम डब्ल्यू के साथ ये भी बहुत बड़ी गाड़ी काफ़ी मुश्किल आने वाली है जैसे रोल्स रोल्स पे सेम सिग्नल है वाला टी वी देख सकते हैं वो भाई इसका इंटीरियर बढ़िया है बटलैनर से तो बढ़िया है ऐसा देखो जस्ट जैसे लग्जरी कार भी देखते लग्जरी आ जाती है बटलैनर तो एक स्पोर्ट्स कार है बट बी एम डब्ल्यू सब बी एम डब्ल्यू बड़े ध्यान से निकालना पड़ेगा अगर इंटरव्यू का है बस आ जाओ सिस्टर आ जाओ से ट्राई करके देखते हैं बस बस ठीक है यार फिर से वही तो गाड़ी में इस बार तो गाड़ी भी बढ़ी है बस बस बस से सीधा ये ऐसे सामने होता है और एक बार चल भाई चलो ये सामने बस ऐसे ही गाड़ी तो गाड़ी मिलते हैं तो थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया से बढ़ते हैं उस टाइम जैसे मिलते हैं सर ऐसे ऐसे ऐसे लास्ट स्टेप पर तो आप लोग काफ़ी देर साथ में रोज होता है तो लाइट्स तो हर जगह रहता है सूर्य की क्रिएटिंग लाइट्स ये सबसे खतरनाक है ओ भाई साहब देखो